Hmm. Kau ni bukan anak menantu. Anak hantu <laughs> Barang-barang ni pun semua sawal punya. Apa Habis yang kau datang ni? Kita tolong angkat saja, Abang. <laughs> Masuk dia akal juga cara ngomongnya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekam. Oke okay, seperti biasa kita akan melanjutkan lagi ya uh, nobar kita yang mana film piramli yang berjudul Ahmad Albab ya uh, banyak teman-teman yang mengatakan kemarin ya di video saya sebelumnya di part pertama kurang bisa lihat di sini ya yang part pertama atau kalau kurang ingin melihat film-film piramli yang sudah saya react kurang bisa lihat di sini juga cuy. Nanti saya cantumkan di sini atau nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy. Oke, okay? uh, eh, banyak teman-teman yang mengatakan kemarin cuy, uh, film ini banyak yang terpotong gitu ya. Benar banget, banyak yang terpotong, apalagi uh, lagu-lagunya cuy ya. Karena uh, saya sudah cari tahu cuy ya, memang kebanyakan lagu yang di Uh, dipergunakan dalam uh, video atau film piramli yang satu ini tuh menggunakan lagu-lagu uh, lagu -lagu atau musik-musik dari Libanon dengan Turki kalau nggak salah cuy saya sudah cari tahu cuy ya kemarin saya saya cari tahu jadi saya harap kurang bisa mengerti lah cuy ya kalau saya apa namanya mengambil persi aslinya gitu ya nggak bakal bisa dipublikasikan di tempat saya cuy ya karena saya orang Indonesia jadi saya nggak bisa publikasikan video yang apa namanya yang full gitu ya apalagi ada musiknya apalagi ada apa nih ada lagunya gitu ya karena eh, setiap copyright antar negara gitu ya bisa dipublikasikan khusus di Malaysia saja, bisa ditonton di Malaysia saja, di Singapura saja, Brunei saja, di Indonesia tidak, begitu cuy jadi kurang harus mengerti lah cuy ya oke tanpa banyak cakap lagi cuy saya lagi flu ya jadi tolong dipahami aja cuy ya dan jom kita nobar sama-sama Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi Cuy 3 2 1 Peng Tunggu tunggu cuy ini yang benar ya kemarin di sini nih waktu dia datang bawa hadiah ya garam dengan gula ya ini hari kau mainkan aku ya <laughs> tapi kau ingat nanti lain tahun hmm. aku mainkan kau kan? lah. Masya Allah. <laughs> wallah kita dah ambil ana dah rugi banyak semalam wallah ini ada sikit saja sikit ana ada tinggi kumala masyaallah dah wallah masyaallah ini ada banyak banyak untunglah macam Oh dia berdagang cuy ya, berniaga gitu di pasar ya, jual-jual sayuran. Ya. Assalamualaikum salam ya Umar Muallim. Ya Umar, ya Umar Muallim. Ana banyak heran sama ente. Apa pasal ente datang anda punya rumah? Ada hal? Soal. Ana baru pulang daripada Basrah. Ana bawa kambing sudah ada di sini. Ana banyak oh, kesian. Okey. Yang kemarin ya. Ada kerja. Kam, apa? Kambing. Kambingnya dibeli ya. Ente jaga. Buat macam ente punya kambing sendiri. Syawal, kambing terlampau banyak. Tidak ada orang yang jaga Syawal. Masya Allah Umar Mualim, I'm very sorry lah Ana sekarang sudah kerja lah Ana jadi businessman Ana jual kacang gumuk Ana jual kacang pendek Ana jual uh, itu turung Ana jual itu kacang brandy Ana, Brandy uh, Brandy Ente cari lain orang lah Umar Janganlah begitu Syawal Tak baik hampakan Tuan Umar ni Syawal pergi jaga kambing Kalau Ana jaga kambing Siapa mau bawa sayur jual di pasar? Umi boleh jual sayur. Ya, umi Syawal boleh jaga kambing. Mastura boleh jaga rumah. Kalau kita semua dah bekerja, barulah boleh kita dapat lebih pendapatan. Hmm. Ha. Barulah, barulah seronok. Baiklah. Kalau Umi sama Mastura sudah setuju, tak ada afalah. Tak ada afalah, Ya Umar Muallim. <laughs> Besok anda pergi kerja lah. Ya Umar Muallim. kemas ini ya yang sudah dirampok ini sih yang sudah dirompak kan astaga dirompak lagi untung begini banyak. Kanda orang jujur sebab tu lah untung begini banyak. Jujur banget. Dinda. <laughs> Untuk Dinda. Semuanya untuk Dinda. Gerhana ini. Macam bulan. Tapi gerhana. Buang kanda. Ya. Untuk lain kanda. Ya. Perniagaan kanda untung. Hmm. Bertambah untung. Kita kaya Dinda. Bertambah kaya Dinda. <laughs> Alamak. Ada orang. Hmm? Astaga kucing. Bukan orang kan dia? Kucing. Lehenet ni kucing. <laughs> Terancak anak. Lehenet. Sarjana. Wal maulana. Lah, ya Sabina. Wal mana anak sudah kena. Astagfirullah. Kenapa yang punya muka semua ada tampal-tampal? Tampal. kita sudah rancak. <laughs> Pasal muka modern. Orang pakai sarapan kafalah. Kan dia punya sarapan semua ada di dekat muka. Mana dia suka lah. Apa pasal? Ini apa pasal? Dua orang penyamun sudah masuk anaknya kedai. Emas, intan, bilian semua bawa lari pergi. Belakang dia pukul sama anak. Tengok anak punya muka dan tengok anak punya kepala. Tengok anak punya kepala. Banyak kasihan, kasihan. Ente ada kenal itu orang? Ana tak kenal pasal dia pakai topeng. Masya Allah. Ini polisinya kenal, juga. Banyak senang anak tangkap. Kenapa perkara yang senang saja ente mau tangkap? Perkara yang susah ente tak mau tangkap? Benar-benar ya. Ente ada kenal ini? Masya Allah. tak ada tempat lagi tuan sejen. Serdana. Baik. Sekarang begini. Ana cari dia punya syab jari. Kalau dapat, sekarang juga anda boleh pergi tangkap. Terima kasih Tuan Sarjana. Selamat, selamat. Selamat Sarjana makna aku yang kena banyak soal pula tanya. <laughs> banyak soal pula tanya. Mana lagi satu? Masya Allah. <laughs> Oh, dihitung ternyata tadi sakit lagi apa di, dihitung ternyata ya mana lagi satu masya allah kami kirin lagi ngaji oh itu dia Masya Allah, apa yang tidur atas bukit sana? Ente suruh kasih susah sama ana. Alah, Masya Allah. Tadi ente di sini, mana ente tersegi? Itu goa itu. Masya Allah, ente ada dalam ke? Apa lah ente bikin susah sama ana lah, kambing, kambing. Yeah. <laughs> ve beristirahat tenaga beliau dulu. Oh, dalam gua dia. apa sih maksud uh, ah, Ahmad Albar Al um, Ahmad Albar yang punya Ahmad Albar yang punya Nah musik-musik macam ni, cuy Ini copyright sebenarnya Tapi nanti saya tukar ya Marilah duduk Fajar. dan duduk Ana cerita lah. Hmm. Tadilah Ana punya kambing satu sudah hilang lah. Ana ikut-ikut Ana punya kambing dia mas dalam gua batu lah. Ana ikut dalam Ana jumpa Jun lah. Apa itu? Jun. Banyak bergumau punya lah. Gumau punya ada gigi dia ketawa. <laughs> itu Jun lah. Barangkali Jin. Ah, Jin lah, Jin. Jin, Jun. dia jaga itu harta karun lah. Ana mau ambil itu harta karun, dia marah lah sama Ana. Dia cakap ini harta bukan ente punya. Yang yeah. punya ini harta Ahmad Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Ah, ente ada tahu kan Mas Tura siapa ini nama Ahmad Al-Bab? Ahmad Al-Bab? Jangan-jangan ada beradik Aladin. Ha, ada beradik Al... <laughs> Masya Allah, Aladin mana itu? Bangku ajaib lah. Tak Ana cakap betul-betul ente keren lah sama Ana. Oh, kalau kita dapat ini harta, kita jadi gaya loh, Umi. Gaya. Alah, janganlah kau rongsingkan dengan harta karun tu. Hmm. Kita hidup ini dah syukur hmm. bagi Allah, Syawal. Tak ada apa lah, Tak ada dapat harta pun tak ada apa lah, Tapi Ana mau tahu siapa itu Ahmad Al-Bab. Ahmad ah. Al-Bab. Ahmad Al-Bab. Oh. Okey, jangan-jangan anaknya ini cuy yang namanya Ahmad Albab ya. Ya Umar Muallim. Ya Umar Muallim. Iya, Tu dia bulan, tu dia bulan. Jangan nangis, sudah nangis. Tengok dia punya muka, macam dia punya bapa. Dia punya hidung macam dia punya mau. Tengok, tengok atuk punya janggut. Janggut macam janggut kambing. Oh, bek, bek, bek. Oh, tu dia bulan, tu dia bulan. Jangan nangis, jangan nangis. Unku nangis manya nangis la dila la enta mo berhenti la ah, ah, Penghulu Kita bawa aja punya anak pergi sama dukun apa macam Gawal Apalah itu dukun Itu dukun dia ada satu bulan lah Satu bulan dia punya tangan Ini macam lah Ini macam Macam orang main majon lah Ayah eh, apa Dia kasih upah Dah apa itu lagi Dia nangis lah Ini tak tengok dia mana nangis Alamak yang susah hati lah Dia nangis Tak ada berhenti lah ah. Oh, ceritanya dia enggak ini Ji, enggak bisa berhenti nangis. Wah, bayangkan tuh Ji, anak enggak bisa berhenti nangis sampai bulan Sabar dikasih oleh Allah. Berapa banyak mau sabar ya Umar Muallim. Dari mula dia lahir sampai ini hari anak sudah sabarlah. Sekarang anak punya sabar pun sudah hilanglah. lagi. Masya Allah, dia nangis lagi. Dia lagi nangis. Apa yang terpilih pertanyaan aku, Mas? Sawan, anda fikir lagi baik ente pergi jumpa sama ente punya bapa bertua. Ya, Syawal. Barangkali dia boleh aktif mencari tabib yang lebih baik. Ya, betul, Syawal. Baiklah, Umar Muallim. Besok anak pergi jual sama anak punya bapa mertua. Oh, datang dia di sini ya. Eh, anak siapa yang menangis? Muka dam, ya tuan. Cuba kau tengok siapa yang beranak di rumah aku. <laughs> Siapa yang beranak di depan rumah aku? Betul-betul ini sampai lihat. Anak siapa yang menangis? Ya. Buka dam, ya tuan. Cuba kau tengok, siapa yang beranak di rumah aku? Ya. Bis, bis, panggil, panggil dia. Weh, weh, weh. Uh, berhenti. Dia diam kan? Dia ketawa. Dia tengok dia, dia ketawa pula. Sudah ketawa kah? Masya Allah Eh, siapa nama anak kau ni? Uh, kami belum kasih nama lagi lah, Abah. Sebab dia asyik nangis saja. Hmm, sekarang Abah kasih nama dia Ahmad. Hmm, Ahmad. Yeay. Eh, pasal, pasal dia suka pintu, eh, taruh nama dia Ahmad Pintu. Ahmad Pintu? Ada sedap lah itu nama. Ahmad Pintu. Hmm, Ahmad pintu, Ahmad pintu tak bagus, tak bagus. Uh, pintu cakap Arab Albab. Jadi okay. Abang Darul nama dia Ahmad Albab. Ternyata Albab itu artinya pintu ya. <laughs> Aduh. Ahmad bin <laughs> Ahmad Albab. Ahmad Albab. Dia teringat kembali nih. alur ceritanya udah saya pahami sih ya ternyata ini maksud dari judul filmnya ya astaga cucu aku aku sayang cucu aku Hey, menyesalnya bagi kawin kau ni sama gembala kambing ni. Cel, mnie cel! Nie! Powiedział aku. Astaga dibawa ke gue Baru Berapa menit Dikasih nama udah bawa di sini. Ahmad Albad, kita pergi sana lah. Mari. Ini tumbal atau gimana sih? Apa Jin? Ente mau makan anak punya anak kah? Tidak! Aku mau kau punya anak kawan jangan aku punya anak. Kalau itu macam apa pasal ente kasih kawan sama Jin punya anak? Anak Jin banyak jahat. Dia suka pukul dengan aku punya anak. Itu sebab aku turunkan perkayaan sampai di dalam dunia aku cari anak manusia yang dinamakan Aman Alba. Itu dia aku punya istri, aku punya anak juga. <laughs> kau mesti ingat tiap-tiap satu pernama kau mesti bawa kau punya anak untuk berkawan-kawan dengan aku punya anak dari kecil sampai dia besar. <laughs> Oh, setiap purnama dia harus datang ya berkawan dengan anak ini anak anak jin ini cuy. Okay. Ah, ah, ah, Itu syaratnya ya. Baiklah, baiklah, baiklah. Lah, lah. Ini kaya deh. Ini merompak. Oh, ditangkap. Jangan lari. Angkat tangan. Ente nama Muharram Ibn Anul Polisi? Masya Allah. Ente jadi pencuri. Ente jadi perompak. Anak mesti tangkap sama ente. Ente punya harta semua anak mesti rampas. Marhaban. Naam. Marhaban. Baik saja. Tangkap juga. Ada. Alamak. Batu-batu. Batu-batu. Ini apa pasal ni? Apa pasal ni? Kamu dituduh merompak dan cuba nak membunuh. Tidak. Sekarang kamu ditangkap dan harta benda kamu semua dirampas. Bawa dia keluar. Jalan. Tidak. Oh, bukan cuma. Jalan. Tidak. Jalan. Bukan cuma ditangkap cuy, tapi hartanya diambil semua. Ente orang macam unta. Orang dalam penjara tidak ada bising diam-diam. Ente bising-bising. kita tuh. Dirajam. Ini senjatanya cuma batu doang. Oh istrinya datang. Iya, Diamlah. Lagi-lagi yang dibisin. Dalam penjara pun nanti mau mengurik perempuan. Ya Siti. Apa yang dia mau? Kami datang untuk menjamin suami kami, Sarjana. Ente punya suami? Ya. Ada bawa uang? Ada. Masya Allah. Uang tidak ada apa masih mau jamin? Ini kesalahan banyak besar. Satu orang lima ribu dinar. Ente tidak ada kenal orang kaya-kaya? Ada. Nah, Harus kita. dijamin, kah? Aku masih malah mau dulu. Kayak hukum itu bisa dibayar ya. Ente tahu itu kampung Fening Lalat? Iya. <laughs> Fening Lalat. Ada satu orang nama Syawal. Syawal? Syawal? Syawal gembala kambing? Ya. Oh, dulu gembala kambing. Sekarang jadi milenial. Banyak kaya. Oh, oke. Okay. Oh, Udah terkenal ya. Itu ada ipar saya. Ya, itu abang ipar saya. Kalau itu macam bagus. Sekarang ente pergi jumpa sama itu Syawal. Dia barangkali berjanin sama ente punya suami. Kalau tidak, ini dua-dua mesti batu wah, lagi tidur dalam ini penjara. Lagi satu kali anak rejam sama ini batu, mampu. ini. Sekarang boleh pergi. Oh, udah kaya dia cuy. Tuan Sawal. Rumahnya udah bagus juga cuy, udah modern ya. Waalaikumsalam ya penghulu kampung Fening Lelet. Apa hal? Fening Lelet. Apa ini? Banyak masa. Sapura. Suhara. Sapura Suhara, okey. Kenapa sedih sangat ni? Apa dah terjadi? Ya Allah, sungguh nasib kami, Mas Surah. Nasib pun demikian juga, Mas Dura. Eh, sudah, sudah. Jangan menangis. Jangan menangis. Nanti Ana boleh urus satu persatu. Duduk, duduk, Kati. Duduk, Ya, penghulu. Ini semua apa hal? Tuan Syawal, ini semua orang kampung kita. Ya, ya. Ana tahu, Ana, Ana tahu. Mereka punya rumah semua sudah terbakar. Kasihan. Kasihan. Harta benda, wang ringgit, kerbau lembu, unta, semuanya sudah habis korban. Masya Allah, banyak kasihan. Lah. Jadi mereka datang minta pertolongan sama Tuhan. Hmm. Insya-Allah. Insya-Allah. Jadan, and the pergi dia orang punya rumah, periksa satu-satu, tengok berapa dia punya kerugian. Tuan, kalau ada kerugian, nanti bayar double. Baik, Tuan. Faham? Faham. Bagus. Uh, eh, tuan, uh, eh? uh, eh, malam saya ada terima report, Tuan. Report? Lagi-lagi report? Ya, kereta kereta bogi, Tuan, rodanya dua-dua sudah rosak, Tuan. Uh, bila mau repair? Tak ah, guna repair, beli saja yang baru. Kita orang ya, kaya. Ya, ya, ya, ya. Beli baru mahal tuan. Berapa dia punya harga? 600 dinar. Itu banyak murah macam dinar saja. Besok nanti beli 10 roda. Baik tuan. 10 roda. Uh, jadang, tuan, nanti ada sekejap, ada itu orang dari pasar bawa sanapan. Tuan, Mulai ini hari, anda tidak mau anda punya gad semua pakai pedan. Dia mesti pakai sanapan. Tuan, okay. faham? Bagus. Sekarang nanti bawa ini orang, pergi lihat dia punya kerugian. Tuan. Kasih pengulu sedikit wang. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tuan. <laughs> Eh, apa ini anak punya? Kakak Ifar sama adik Ifar menangis mata merah. Apa pasal? <coughs> Suami saya muhalam kena tangkap lawan. Saya juga sama. Masya Allah, dua-dua orang satu kali kena tangkap. Apa dia punya kesalahan? dia dituduh mencuri. Ya, mereka berdua pencuri besar. Masya Allah. Bukan dituduh lagi. anak negeri. Di mana mereka sekarang? Kembali <laughs> anak negeri ya. Jadi ente datang sini panggil anak mau bikin apa? Kami berdua datang tidak minta pertolongan. Tolonglah jaminkan si Muharram tu sawal. Ya, tolonglah sabar tu juga mau. berasa dia punya jaminan. Lima ribu dina Satu orang? Ya. <laughs> Dua orang jadi sepuluh ribu dina. Tak ada apa lah. Apa macam pun, anak mesti kena jamin. Dia orang pun bukan orang lain. Anak punya beras. Biras. Biras. Hmm. Ya. Tidak apa lah. Kalau beras. kena marilah kita sama-sama pergi ke polisia kantora. Apa itu polisia kantora? Entah tahu tak? Polis ya tentu cakap kantor polis lah. <laughs> Oh, mari. Saudara, Batu. Anak rajam sama ini batu, saja yang sepiak kepala. Bodoh macam bagai. Sama anak yang tidak takut, sama batu yang tidak takut. Siap. Sarjana. bersawal. Ini ada bawa uang sepuluh ribu dinar. Ana menjamin Ana punya beras. Biras. Biras. Biras. Saya mau jamin ini dua-dua orang. Iya. Bahagian. Ya, Sarjana. Buka itu pintu pandara. Lepas itu dua-dua unta. Apa yang ditangkap dia unta? Ini dua-dua orang parampu besar. Pancuri. Nanti tak boleh cakap itu macam lah. Nanti polisi ya, lah. Nanti mesti cakap baik-baik lah. Ente mesti jaga keamanan, bukan cari rusuhan. Sekali anak kasih ente sama ini batu baru ente tahu lah. Anak minta maaf lah. Ha. Anak silap. Okay, ente pencuri okay. kah? Apa nak bikin malu? Ini macam saudara kah? Nasib baik ente curi dalam negeri ente di mana? Ente kena lokap saja. Kalau ente curi dalam negeri Saudi Arabia, ente punya tangan sudah kena putun. Sekarang ente punya tangan sudah kubung lah. Kudung. Kudung. Okey, okey, okey. Ini ada... Saya nggak tahu ini... Di sini tu Men... Apa? memberikan maksud seperti apa cuy hukum di pada waktu itu mungkin seperti ini cuy ya hukum pada waktu itu nggak terlalu uh, sadis gitu ya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu parah ya pada waktu anak itu. jami ente, ente mesti ingat ini bukan jami yang kasih lepas terus. Ente mesti datang hari bicara, ente jam bikin macam Mansur. nanti pulang, jaga ente punya bini baik, pulang. Jaminan cuman ini ya, wajib lapor. Nah, ya qalbul mustadah. Itu dua-dua orang yang dia punya ifa. Anda ah, punya dah lah. Masya Allah. Anda tak boleh cakap kasih itu macam lah. Mana anak macam. Beras. Beras. Beras. Lain kali cakap baik-baik lah. Mana pula? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Turah, mari pun anda. Anak ingat sama ente. Ente boleh tolong sama anak. Sekarang ente mau makan sama ana. Dia orang dua-dua orang sudah keluar, ente dalam masuklah. Mari. Ini ada surat. Ya, Tuan. Jangan hilang. Ya, Tuan. Pergi pos ofis. Baik, Tuan. Pakai stem. Ya, Tuan. Uh, pulus, Tuan? Pulus pakai duit sendiri. Anak tak ada pulus, Tuan. Pulus boleh pinjam pos master. Baik, Tuan. Bodoh. Hello? Hello? Uh, ah, Tuan Syarif. Eh? Syarif Jin? <laughs> salah, salah, salah. <laughs> Bodoh. Pusing lain, lain pergi. Hey. Eh. Lama ni kan dah tipu pada Dinda ya. Jujurlah, meniagalah, untunglah. Buat belian, buat intan. Kan dah jadi pencuri. Tengok, apa dah jadi dengan rumah kita? Yang cantik dulu. Kembali Jadi, miskin. Kedana. Nasib baik ada si Sawal tu. Kalau tak ada si Sawal, kan dah sudah merengkok dalam penjara. Poso poso. Masya Allah sudah jadi miskin ke? <laughs> Ya nak. Nebok je si postol. Masya Allah. Thank you. Surat dari siapa tu, Dinda? Surat dari Ayanda lah. Apa dia mau? Hari jadinya hampir tiba lah. Hari jadi? Belum suruh bawa hadiah dan pingsan. buat malu keluarga saja. Rupanya selama ini kan pencuri besar. Tengok, Harta-harta benda kita semuanya kena rampas. Ini semua kalimnya pasal lah. Nasib baik ada sawal tu. Kalau tidak mati kering kan dia dalam penjara. Posto, posto. Masya Allah, apa dah jadi? Intan pun bankrupt juga? Diamlah! Apa kau nak peduli orang di pasar? Bodohnya posto. <laughs> Surat dari ayah anda Ganda. Ayah anda? dia nak hadiah lagi. Posto, posto. Masya Allah, pistol. Ana dia sahabatlah. Bukan pistol, posto. Ana tahulah, Ana tahu. Sekarang kita sudah kaya. Ana sudah kena social welfare lah. 400 ribu. Lebih, lebih. Ha, ini ada surat ah, Syawal Ibn Zulhaidah. Itu Ana punya nama lah. Masya Allah, banyak cantiklah dia punya tulisan. Eh, sekarang sudah pandai baca? Ana sudah pandai lah sekarang. Ana sudah belajar sana Ana punya mastura. Oh. Anak duduklah minum kopi. Tak boleh, rasuah. Eh, ya, jaga kerja baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mastura. Masya Allah, ini ada surat dari ayah anda lah. Ulang tahun hari lahirnya sudah tiba lah. Lagi hadiah kah? Apa lagi bukan yang dia datang yang dia punya bapak. Ya, ini kali kita bawa hadiah yang lebih istimewa lagi. Ya, ya, ya. Enti cakap betul, enti cakap betul. jadi masuk arwah ya. Apa kita nak bagi hadiah? Mari kita curi. Ah, oh, kedai mas aku tak mau. Cepatlah tangkap. Bukan kedai mas, rumah syawal. Rumah syawal. Mana rumah syawal ini? aku takut marah. Ah, kalau tak tempat ni, mana tempat lain lagi? Dia keluar. Allah. Astaga, ditangkap. kira-kira. Kirain. Kafe sudah jelana punya rumah. Tuan, tadi saya tengah tidur datang pengawal beritahu ada pencuri, Tuan. Bila saya tiba, saya lihat ini dua-dua pencuri sudah ditangkap. Muka memang muka pencuri. Jangan-jangan ini keturunan pencuri. Bagal? Benar, Syawal. Umi pun terperanjat. Pencuri! Ente dua-dua pencuri. Masya Allah, ente kasih malu ana lah. Ente bukan orang lain. Ente ana punya beras. Biras? Biras. Ana tolong ente keluar dari lokap. Ente datang curi rumah ana. Bukan ana mau curi. Dia suruh. Tiba lah ente tu. Ana nasihat ente jangan curi. Mana lu curi? Ah, oh, ente tu. Mana? Ente yang curi. Mana lu Ente yang curi. Sudahlah. Ente tuduh dia, dia tuduh ente. Ente pegang ente. Dari siapa curi? Ana yang curi. Ente kecil-kecil tak mau matilah. بس بس انت شو سكن انا ما انت بدي قلب بالله الف الله في اللحم يا apa pasal di juri? Ha? Apa pasal? Hari ulang tahun ayah anda sudah tiba. Kita mau kasih hadiah kita tak Kita sudah bankrap. Itulah pasal kita curi. Oh, bankrupt lah. Tak ada apa lah. Nanti kalau ulang tahun hari ayah anda sudah sampai, ana boleh tolong anda berdua. mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memberi hadiah di hari jadi saya ini. uh, <laughs> eh, cuma tiga hadiah daripada <laughs> menantu saya ni yang belum saya terima lagi. Uh, eh, kenapa berdua ni menangis? <coughs> Guru cuy ya, kita break dulu lagi azan dah. Okey cuy, kita lanjut lagi ya. Azan udah selesai dan 3, 2, 1. Unsur pun tak boleh sepakat dia. Eh, lain tahun jangan menangis di depan hari jadi abah. Macam kau minta kan abah mati pula. Ah, Muharram, sabar. Hadiah apa yang kau bawa tahun ni? Beda ini yang dibawa. dapat di gua barangkali ya. Harta karun agaknya ya. <laughs> Hai, mahal agaknya ni. Uh, safari? Ya, sayang. Alah, bila nampak barang aja, bila nampak harta, kau pun sayang. Ingat kau punya. Ada jadi aku, bukan kau punya. Simpan dalam peti. Kunci baik-baik, pakai mangga lagi. Ini macam menantu abang. Ini macam kelas. Kelas. Lagi lima tahun begini, abah milenial. Bukan macam dia tu. Okay. Syawal. Tahun ni kau buat hadiah apa? Apa lagi ni? Apa? Apa? Buka. Apa itu? Ini ni kau buat-buat aku ya? Ha? Oh, kau nak sindir aku ya? Ukiran masjid ni yang kau buat? Masya Allah. Ini tak ada baiklah, Abah. Ana bawa ini ukiran masjid supaya abah bertobat, takut sama Tuhan, sembayang, jangan cakap takbur, barulah hidup ente boleh selamat. Memang aku tak selamat. Semenjak anak aku kawin sama kau, kau punya sial tu membawa ke rumah ni. Kau tidak? Kau tengok macam sapar. Kau tengok macam hmm. muharam. Ini anak menantu. Hmm, emas, intan, zamrud, berlian. Itu yang dia bagi hadiah. Bukan macam kau. Abah, Abah. Janganlah marah sama Sawal, Abah. Benar, Abah. Ini Sebenarnya kami, kami ini pencuri, Abah. Ha? Nasib baik Sawal jamin kami, Abah. Pencuri? Benar, Jangan Abah. Jangan pegang, najis, <laughs> najis. najis. Hmm? Kami dah bankrupt, Abah. Bankrupt? Ya, Abah. Hmm. Kau ni bukan anak menantu. Anak hantu, Barang-barang ni pun cuma Sawal punya, Abah. Apa yang kau datang ni? Kita tolong angkat saja, Abah. Masuk dia akal juga cara kau ngomongnya cuy. Kamu ini bukan anak menantu tuh ya nanti. Siapa? Hah? Nasib baik sawa jamin kami ya, Pak. Pencuri? Benar, Sangat Abah. Najis, Najis. Hmm? Kami dah bankrupt, Abah. Bankrupt? Ya, Abah. Kau ni bukan anak menantu. Anak hantu, Rune. Barang-barang ni pun semua sawal punya, Abah. Apa yang pada ni? Sudah tolong angkat saja, Abah. Benar, Abah. Hmm. Kena lagi aku. <laughs> Kena lagi. Kau yang aku harapkan, kau yang tak berguna sangat. Hey. Sorry lah, Abah. Sorry lah, Abah. Sorry. Kulit. Sorry. Tapi tak ada. Aku tak percaya. Aku tak percaya ini harta semuanya si si sawal ni punya. Mana boleh. Kau tengok baju dia tu. Jubah mana punya Yahudi mabuk dia apa pun tak tahu and they pegang basura. Oh, cuma gara-gara baju ya? Uh. Masya Allah. Masya Allah. anak menantu abah. Yang utama, yang mari utama. sayang, mari intan. mari. Mari payung Abah sayang Dulu kalau Abah marah tu cuma nasihat Suara kuat saja bukan ada apa-apa <laughs> Eh, eh cucu Abah Ahmad Albab mana? Ah, dia ada di luar bermain-main sama jadam. <laughs> Bagus. <laughs> Kawan, Abah mau tanya macam mana kau boleh kaya, kawan? Oh, Ende belum tahu lagi kah? Nah, sekarang Ana kasih tahu sama Ende kekayaan, kebahagiaan rumah tangga semua datang daripada Allah, bukan daripada bapa. Okey. Dari teruk aku kena main. <laughs> Ini kisah gembala kambing hal dunia. Dia ambil pusing walau kocik selalu kering hatinya. Tak pernah runsing kena yakin serta beriman jodohnya gadis rupawan Kawin peri anak hartawan Secantik putri kayangan Albab lahir ke dunia di gua Pergi di gua lagi dia Mm-hmm. <clears throat> udah selesai. Oke. Okay. Oke okay, cuy, itulah tadi part kedua dari film Piramli yang berjudul Ahmad Albab ya. Uh, di part kedua ini baru saya mengerti dan saya pahami cuy ya, apa arti judulnya ini cuy. Seorang pengembala yang eh, tiba-tiba uh, kaya ya, menjadi kaya dikarenakan mendapatkan harta di sebuah gua gitu ya <sniffs> dan itu ada syaratnya juga cuy ya awalnya saya mengira itu syaratnya adalah tumbal ya anaknya yang jadi tumbal tapi ternyata enggak e, ternyata jin ini itu jin baik bukan jin jahat ya karena jin itu e, mengetes gitu ya jin itu e, men, e, mencoba <clears throat> kejujuran dari uh, Sawal ya me, apa mengetes kejujuran dari Sawal apakah dia jujur atau patuh apa enggak gitu ya dan uh, oke okay, banyak pengajaran banget ya di film ini cuy walaupun uh, <clears throat> mungkin banyak di sini yang terpotong cuy tapi uh, menurut saya alur ceritanya sudah saya pahami gitu ya harta ini adalah uh, punya Ahmad Albab yaitu anak dari uh, pengembala yang bernama Syawal gitu ya. Sawal Sawal ya. Sawal dengan Mastura ya. Sawal dengan Mastura. Dan apalagi ya pengajaran yang dapat di sini kita uh, dapatkan cuy. Ya polisnya cuy ya. Polis ya tentang polis tadi mungkin pada waktu itu uh, hukum yang ada di Malaysia itu uh, sangat nggak terlalu ketat gitu ya layaknya sekarang sekarang kan udah uh, hukum yang ada di Malaysia sekarang udah ketat ini menggambarkan hukum yang uh, berlaku pada waktu itu cuy itu mungkin yang saya apa namanya saya ketahui ya dari film ini cuy karena banyak singgungan sebenarnya cuy banyak pesan dengan singgungan-singgungan yang ada dalam film ini cuy dan <clears throat> intinya dari film ini tuh sebenarnya harta jodoh, pokoknya semuanya itu memang bukan datangnya dari abah, ya bukan datangnya dari seorang ayah atau uh, seorang pemimpin yang kaya gitu ya, tapi datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, jangan terlalu berharap sama orang-orang yang sudah uh, eh, sudah terlanjur kaya cuy tapi teruslah bekerja dan teruslah berusaha untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan jodoh dan mendapatkan kebahagiaan pastinya. Dan mungkin itu aja cuy ya saatnya saya pamit undur diri kalau saya ada salah cakap atau video ini banyak salah tolong dimaafkan dan buat korang terima kasih banyak karena selalu stay di channel NDTK. DTK. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.